Bonjour! Aujourd'hui, je suis très fière de vous annoncer que j'ai maintenant plus de 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. C'est beaucoup, je suis très contente, je suis très fière. Euh, c'est un accomplissement pour, pour moi et j'espère que ça va continuer à grandir, ce projet, et que plus de gens vont connaître mes vidéos. Donc, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui trouvent que mes vidéos sont assez intéressantes et assez utiles pour s'abonner. Donc, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Donc, sur la page YouTube, vous, cliquez le bouton « S'abonner » ou « Subscribe ». Et après avoir cliqué, vous avez une petite cloche juste à droite. Cliquez sur la cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Euh, donc, merci, merci, merci à tous mes abonnés. Je suis contente aussi de recevoir tous vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Ça me fait plaisir de vous aider. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à comprendre le français, mais en particulier le français comme il est réellement parlé et aussi en particulier au Québec et dans le reste du Canada parce que, bon, je suis canadienne, euh, je ne suis pas exactement québécoise, mais bon, je, m'identifie comme montréalaise, on va dire. Donc, je peux aider avec la prononciation du français canadien et québécois. Euh, je peux vraiment aider avec la prononciation du français familier, toutes les transformations que la langue euh, subit quand on est en train de parler naturellement. Et c'est quelque chose qui est normal et c'est partout. Donc, même si vous ne vous intéressez pas particulièrement au français québécois, euh, vous allez quand même profiter de mes vidéos parce que c'est du français naturel et souvent mes vidéos sont très spontanées, comme maintenant. Euh, et n'oubliez pas que j'ai toujours les sous-titres français et anglais. Je les fais moi-même pour être sûr que c'est exact, que c'est précis. Je suis perfectionniste, donc vous pouvez avoir confiance que les sous-titres sont bons. Donc, euh, si jamais vous êtes sur ma page Facebook, allez sur euh, YouTube pour vous abonner et je vais avoir plus d'abonnés. <laughs> Donc, merci encore à tout le monde. Et euh, c'est la fête. Ouais, ça serait mieux avec de la musique, mais bon, j'ai pas de musique à part le piano. <laughs> Au revoir.